Dzień dobry. Spotykamy się w tym międzypokoleniowym składzie, żeby wziąć udział w akcji Russian Challenge dla Hani Podwód z EU. Bardzo serdecznie dziękujemy za, za nominację zespołowi Stradunianki i zespołowi Zielona Dąbrowa. Z przyjemnością podjęłyśmy rękawice. nominujemy do udziału w akcji następujące instytucje. Nominujemy zespół Wsiąśniczki Stowal Oleckich, nasz kochany zespół. Muzeum Wojskowe w Orzyszu, SDS w Orzyszu. Orzysz pozdrawia!